gelditzen ari den ardazka lehorra ni naiz pasio zan guztia kizkari nahi dituen bihotz iezkorra ez zaidazu galde causa y gustien, arraso y gordea, nora o te dijo, demora a la corra, daraman idea, daraman idea. Ni en el verdían ilunpetan etzita amur ematen duen Bestetik, mila esker, urte guzti hauetan izan du duzuen konpromesuagatik, zuen elkartasunagatik eta zuen aktibazioagatik. Hori gabe, ez ginatekeen sekula unaino iritziko. Ekimen eta ekintza txiki bakoitzarekin, kalera irten den pertsona bakoitzari esker, antolatu garen herri eta oso bakoitzean sortutako dinamikei esker aldaketaren motorra gale, garela erakusten ari gara. Elkarbizitzan aurrera egin eta bakea ipar motorra. Amarkada luzeen ostean, urruntze politikarekin amaitzeko urratze zanguratzuak eman dira. Eta hori bereziki, zenide eta lagunen zamarintzeko ezinbestekoa izaten ari da. Horrez gain, euskal Presuet garatu beharreko etxeratze bidea aurrera eraman ere, lehen urratz garrantzitsua da. Baina ez da nahikoa. Batetik, oraindik ere, euskal herritik kanpo, kanpoko espetxetan jarraitzen duelako presuen gehiengoak. Eta bestetik, graduen progresiba, preso guztiei era normalizatuan ezartzea, prozesu hori garatzeko behar beharrezko tresna delako salbo ezpen legedia bere horretan bertan bera geratu ezean, normalizazio hori legedia arruntaren ezarpen alegia ezpaita emango. Bidea egin arren,